Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini 21.12.1 versi LTS Insect sudah dirilis ya Nah, kalian bisa download, bisa contoh kalau kalian pakai Legacy Keychain ya di sini ya Nih, ini yang versi drive, ini yang buat drivernya maksudnya ya Kalau UI-nya ya ini doang nih 3.5 sama 4.0 Ini untuk versi Insect ya Kebetulan ada dua kernel berbeda, tapi aneh nggak pakai ini karena kebetulan perangkatnya bukan ini tipenya, melainkan Polaris atau Vega atau Navi. Ya, di sini kalian download nih driver only ya, bukan UI-nya juga, boleh UI-nya doang nih yang bawah nih, yang yang 4,5 sama Insect LTS. Nah, dua versi ini sebenarnya bisa dipakai di versi Insect LTS ya. Aneh kebetulan pakai yang kemarin yang sesuai dengan tutorial sebelumnya yang 21.12.1 itu bisa. Buktinya nih ya, aneh pakai yang versi 21.12.1 UI-nya masih masuk ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Oke. Okay. Kemudian untuk bug seperti tessellation, anisotropy filtering sama anti aliasing nih, ini biasanya kalau kemarin di override, terus ini di on, habis itu di tessellation di override juga, ini nggak nongol. Tessellation level, filtering anisotropic levelnya sama anti aliasing levelnya ya, nih nggak nongol kemarin. Atau malah nggak bisa dipakai sama sekali, settingan nggak bisa diubah. Itu kemarin kayak gitu, tapi sekarang udah nggak kayak gini ya. Jadi balikin ke disabled lagi, ini juga sama, I'm too Oke, jadi kayak gitu kemarin bugnya ya. Untuk yang versi di LTS Insight ini udah di fix. Selebihnya yang lain, yang lain aman. Misal contoh aneh pakai APU ya, aneh mau record and stream ya. Ini kebetulan lagi ngerekam ya, pakai scan default tuh. Kalian bisa lihat, ini ke tab home tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini aneh lagi rekam. Oke, terus kemudian ada lagi yang nanya, Mas ini kok relive nya nggak bisa dipakai ya? Nah, kemarin banyak yang masalahin relive ya gak dikit banget ya masalahnya Itu rata-rata yang masalah itu di laptop ya. Di laptop yang memakai dual graphics Sebenarnya bukan dual graphics lebih tepatnya switchable graphic ya. Jadi antara iGPU sama di GPU distrik discrete itu bakal gantian makanya. Nah yang jadi masalah, Relive ini maunya cuma detect satu GPU doang. Kalau lebih dari dua dia nggak mau. Atau lebih dari satu lebih tepatnya nggak mau dia. Itu yang jadi masalah. Sampai sekarang belum ada fixnya ya. Dalam artian masih diusahakan cuma nggak tahu sampai kapan ini progresnya bakal selesai ya jadi untuk sementara ya sekarang ini bakal bekerja di single GPU aja atau yang cuma satu GPU itu yang jadi masalah ya nah terus kemudian untuk yang cara instalasinya ya kebetulan aneh udah ngecover juga metode instalasinya bentar aneh buka dulu nah aneh pakai NC Setup Auto ya. Karena apa? Karena untuk NC Setup biasa nih sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja dia ada Radeon installernya. Nah, nanti tampilnya seperti ini nih. Взрывая мгновение через сотни ولا يا повторять kalian sudah lihat kan videonya nah itu nanti yang saya cetak biasa atau auto tuh sebenarnya nggak jauh berbeda ya nanti pakai Radeon installer juga cuma bedanya yang auto itu ya simple nggak usah pakai ngetik ketik nomor lagi